किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल वो खुद को अच्छे से जान रहा है हाँ, हाँ, हाँ। कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल वो खुद को अच्छे से जान रहा है वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है माझ्याकडे तोंडावरच आली गाडी पंतप्रधान Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! ど Watch out! Watch out! अरे यार चारवे Watch out! Watch out! Pramla one day. Pramla. आदमी जा रहा है अरे ये दूर कैसे मार दे इसको Watch out! the game आए Watch out! देखना हाथ लगाना इधर ओपन अच्छे सब तो चारों की तरफ भी कहाँ जाती अरे आकाश को बचा मर गया तो बुला लेंगे उसको पर वॉच आउट हाँ इधर आ गया do I'm sorry. Get right. अच्छा वो तू बच गया सब दो दोनों भी अंदर ही है आराम से दिख गया दिख क्या हुआ टाइम से तुम मर गए और टाइम से आ गए क्या इसका वीडियो फौजी आकाश ओके दे दे कॉइन दे मेरे चार कॉइन लेना लौड़े पहले एक ही किल करके बैठा हूँ फौजी कुछ ज्यादा ही मार रहे भाई चला नहीं रहा हूँ चला चला फौजी भैया चला रहे हट पहले कौन सा काम करने दे अभी मेरे को बहुत नहीं दिख रहा है कुछ। watch out! The safe zone. Okay, Watch out! Watch out! साला इतना घूमने के बाद प्ले जोन से मरा We are number We're one. the best. Victory belongs to us.